по сути, это небольшая сумма. Внимание! Произошло соединение со службой экстренного вызова полиции 02. Я предлагаю отчитаться должен, что вы вообще, да, я вот идентифицировать не могу по телефону. А пиздец, он очень давит на самом деле на давление. Глупый, тупой меня называют, вообще просто жесть. А можете камеру убрать? У нас съемка просто запрещена. Запрещена съемка камеры. А, картинка, я должен узнавать. есть одна компания находится? А вы кому? Как? Э, одна компания? Нет, вы кому? Ну, друг друга. Потому что я вас спрашивала, а вы не говорите. Да, я вам задаю другой вопрос. НР плюс. Да. Есть такая? Вот это, да? Да. Из этой компании? Да. Она будет руководителем вообще. А вы кто? Я представитель ваши клиентки, которые считают, что вы ее здесь обманули. Все просто. А можно фамилия имя отчество? Кого? Клиент? Клиент. А можете камеру убрать? У нас съемка... Тут съемка видео запрещена. запрещена. И с кем хотите поговорить, давайте со мной пообщаемся. Хорошо. Вот же. Что это такое? Запрещается съемка камеры. А. Картинка, я должен руководствоваться. А кто запретил? Ну, если картинка... есть табличка, значит запрещена. Серьезно? <laughs> Давайте быстрее вопросы, пожалуйста, к каким вопросам вы пришли, потому что, ну, как бы я сейчас а немножко не понимаю. Я директор. Директор, а А вы кому пришли? <laughs> Я пришел НР+. НР+, вы пришли в компанию. Я вас слушаю. Я являюсь директором. А фамилия какая? Я не обязана вам об этом говорить. Как я слушаю так? по вашему вопросу. Как ты? А кому я должен? Либо вы говорить? сейчас мне говорите, что вы мне хотите, уберите, пожалуйста, эти камеры. Зачем вы все снимаете? Нравится нам так. Ну, значит, либо я сейчас вообще не буду с вами общаться. О, ты врушка! Ты такая врушка! Это будет ошибка. Это, Это будет ошибка, знаете, по какой причине? Вы мне скажите, пожалуйста, в каком вопросе вы Наша пришли? претензия, я, я должен озвучить первому встречному. Вы, говорите, генеральный директор, вы не хотите сказать, как вас зовут. Но вы знаете, кто генеральный директор? Я это не знаю, знаю. Вот. Вы значит, кто? это моя фамилия, имя, отчество. Вообще не значит отсюда. Если вы подошли, вы представьтесь. Подождите, я просто не понимаю, почему я должна общаться с каким-то тоже непонятным человеком для меня, должна говорить свои личные данные. Чего это? Личные данные. Фамилия. Вы же пришли в компанию на плюс, Фамилия. значит, вы должны были прочитать в интернете, Фамилия, что там есть. Имя. Фамилия, имя, отчество, генерального директора. Может быть, мне паспорт еще предоставить? Вы когда закончите, скажете, когда я буду? Давайте Значит, фамилия, имя, отчество генерального директора организации находится в свободном доступе, и каждый может с этим ознакомиться. Паспорт мне ваш не нужен. Значит, вы ко мне можете уже обращаться по моему фамилии, имя, отчеству. Ну, так скажите, как вас зовут? Меня зовут Наталья Олеговна. Отлично, Наталья Олеговна, видимо, Шишкина. Все правильно. Правильно? Если нас э, к вам, Наталья Олеговна, претензия, мы хотелось бы пообщаться с вами, какие услуги вы оказывали моей доверительнице, что конкретно они сделали, сколько денег... Такая? Ваша, ваша клиентка. Что, какие вопросы? После заключили договор. Угу. По ее мнению, э, вернее, вы ее пригласили сюда на работу угу. с целью устройства ее на работу офис-менеджером. Некоторое время вы ее стажировали, угу. потом каким-то образом она принесла вам деньги, вы вышли с ней на фондовый рынок, угу. открыли брокерский счет, консультировали ее, в итоге она осталась без денег и без работы. Вот по этому поводу хотелось бы пообщаться. На нашем это подпись есть. А, то есть два разных получается экземпляра, да? Зачем? У меня одинаково. Нет, если на, если на ее экземпляре нет ее подписи, а там даже нет формы для подписи, то тогда это два разных экземпляра. То есть для себя вы подписываете один. Ну, на нашем договоре я могу сказать в любом случае. Ну, смотрите, уведомление есть. Угу. Замечательный документ. Э, то есть вы уведомляете код и подписывает сей чудный документ, кто? Генеральный директор. То есть, да, там написано же. Где? Директор, Н плюс подпись. Правильно. И вот здесь такая черточка, поэтому я подпись поставила, правильно? А где тут вы себя уведомляли или что? Записывается в каждом документе, Есть. и уведомление риска она ставит подпись на каждой странице. Где? Это ее документы, это Можно она просто вот вам документ? писала. Нет, к сожалению, документы посмотреть вы не можете, они хранятся не здесь. А где? В бухгалтерии. Так, ну, то есть уведомление о рисках два разных документа. Вы поняли. Нет, Значит, уведомление о рисках один и тот же документ, просто рисует... она свои документы не подписала, а наши подписала. Все а как просто. такое происходит? Ведь два должны быть идентичных документа, подписываются одновременно. Данцик пригодно красному ордену. Вот Квитанция о том, что у нее был куплен договор на 100 тысяч рублей. То есть договора вы продаете, договоры здесь, да? Да, у нее есть, услуги. вот видите, смотрите, приход к кассовому ордеру 07 Кассовый 12, чек, 0, сейчас предоставили. Кассовый чек я тоже, к сожалению, я вам предоставить не могу, потому что общие документы у нас в офисе не ну, хранятся. Видимо, меня просто И давайте я вот так вот вам покажу. У нее есть договор, у вас договор есть? Есть. Покажите, пожалуйста. Давайте я вам объясню, чтобы у вас не было тоже недопонимания. Кажется, это вы не понимаете. При расчете с гражданами вы обязаны выдавать кассовый чек, а не приход на кассовый не квитанцию к а приходно-кассовому ордеру. Так это есть чек, она же оплачивала наличкой, правильно? Чек где? Да хоть, хоть наличкой, хоть биналом. По, чек пока идет через акварель, если чек. он есть. Вот это вот, такой кассовый чек ей выдается, ставится печать, все полностью. Ладно, Подпись моя есть, не моя есть. а, фамилия, имя, отчество мое есть, мое есть. Сумма здесь написана, написана. Хорошо. От Котовой. Хорошо, Все. прекрасно. Я думаю, вам по договору, кассовому ордеру. Вот номер договора, который, собственно говоря, Я думаю, инспектор ФНС вам все объяснит. Ну, со штрафом, разумеется. Э, Какие документы вы должны платежные выдавать клиенту, то есть кассовый чек. Смотрите, Игорь, э, в договоре там полностью все это прописано. Риски у а нас что прописаны. Договору, Если вдруг какие-то вопросы ее устраивают, ой, ее не устраивают, она может обращаться непосредственно через суд. И это будем все решать непосредственно с адвокатами. Я, я вам скажу, давайте мы будем решать, значит, эти все вопросы я через суд. К сожалению, не вы здесь, Только к сожалению, не вы здесь решаете по одной простой причине, что я потребитель пришел получить информацию. Угу. Считайте, я уже сказала... Мне... По договору мы все подписали. Какие? Документы у нас есть. И если вы хотите, чтобы мы предоставили эти документы, значит, вы будете решать это все полностью через адвоката. Ну, вы понимаете то, что 100 тысяч рублей, по сути, по сути, это небольшая сумма. Да-да, не удивляйтесь. Услуги были ей предоставлены. Все это полностью она расписывала в каждом графике. Это тоже есть документ для этого. Покажите, что вы сделали. Так, я вам еще четвертый раз, наверное, повторяю, что у меня нет, к сожалению, сейчас этих документов. Первого раза. Если вы чего-то не понимаете, это уже вопрос вашего интеллекта, явно не моего. А Значит, а, давайте начнем с Смотрите, давайте я объясню. Все претензии мы принимаем в письменном виде, и все какие-то разговоры мы ведем этот обязательно с адвокатом. Вот вы мне сейчас такие вопросы задаете, какие? понимаете? По Может быть, где-то я, я а, юридически где-то ну, что-то не понимаю. У меня есть определенный договор, по которому я следую. Понимаете? А адвокат услуги оказываешь? Причем здесь адвокат? Я вам по услугам вопросы задаю. Какие услуги вы оказываете? почему это Я же могу не договор на руках есть на все прописаны услуги в дополнительном соглашении. Что вы мне глупые вопросы задаете? Вы прописали в договоре услуги, согласен. Это вы, видимо, глупые здесь вещи мне пытаетесь крутить. Игорь, давайте я вам договоре, покажите мне, пожалуйста, договор. В договоре написан предмет Покажите договора, что вы должны сделать. А вот сделали вы это или нет, большой вопрос. Какие услуги Я же вам еще раз повторяю, для этого существует к договору акт. Где он? Покажите. Для этого существует Покажите. Не, не было. Раз она, не, она не подписывала, дайте мне акт. Так э, часть документов остается у нас, часть документов остается у нее. Договор у нее есть, уведомление о рисках у нее есть. Это те необходимые документы, которые у нее должны быть. Потому что человек, а когда, когда человек что-то покупает, он же должен все тщательно прочитать. Вы подписали, сам генеральный директор подписал это уведомление. Да вы можете себе его оставить, любоваться по выходным. Так оно у меня есть. Так прекрасно, ее подпись. где ее-то подпись? Покажите. Ну давайте мы сделаем так, чтобы нам Давай. в письменном виде предоставите претензию. Я вам сейчас предоставил претензию. Вот здесь Я не могу вам сейчас предоставить документы, по какому праву я должна вообще это делать, я просто не понимаю. По обязанности, а не по праву. Сейчас в общем, я вам попробую еще раз объяснить. Значит, претензию на возврат денег мы вам, конечно, оставим. У вас будет 10 дней либо удовлетворить требования ну, потребителя, ну, ну, либо хорошо. ему отказать. Да я сейчас дам все. Подождите, не надо нервничать, спокойно. Значит, также я вам сейчас передам, да это видно, что вы не нервничаете, также я вам передам запрос на предоставление сведений, а именно кассовый чек, а именно все документы, которые моя клиентка здесь подписала. все это будет предоставлено. Я еще хочу сейчас знать, э, мне необходимо, кто ее консультировал, какие вопросы, э, по каким вопросам ее консультировали, какие услуги ей оказаны, потому что эту информацию я имею право получить немедленно. То есть вы должны понимать, да, статья 8 дефис 10 закон о защите прав потребителей дает мне полное право. Угу. И не через 10 дней, а немедленно. Я также хочу получить комментарий, каким образом человек, придя сюда на работу, на офис-менеджера должность, такая была, ее стажировали, вот где девочка сидит на ресепшене, 6 дней, после чего она вдруг неожиданно стала трейдером, участвовала. Ну, это вопросы на самом деле. Это к вам вопросы, к вам. Консультировал-то ваш человек, и переписка есть. Так он же консультировал по договору, правильно? По какому договору? Который она подписала. Вы в этой сделке кем являетесь? Явно не брокеры, правильно? Мы оказываем консультации, правильно? Правильно. У нее договор есть, по каким консультациям ее консультируют? Я вам задаю вопрос. По каким, какие консультации она получила? Так давайте я вам открою договор, спросим у нее. Там какие нет, там нет этой информации. Там есть дополнительное соглашение полностью занятий, которые она проходила. Так вот, и, дайте мне актик, какие занятия, программы этих занятий. Можете мне э, об этом сказать? Каким образом она попала на биржу. Давайте так, вот вы мне сейчас Давай. даете письменную претензию. Я не Вот. Это... Давайте по порядку разберемся Давай. вместе с вами. Вы даете мне письменную претензию, мы эту претензию рассматриваем, даем мне непосредственно ответ. Непосредственно не надо, просто ответ. Даем ей ответ, совершенно верно. И уже дальше там разговариваем, если вдруг что-то кому-то не устраивает. Это не нас, сейчас вы мне дадите все ответы, каким образом она, придя сюда на работу, стала трейдером. Меня интересует, э, кто был брокером, кто это из ваших? Вопрос, кто из ваших? кто это? Я вас спрашиваю. Представляете, сколько у меня клиентов, почему я должна знать, за когда Вам придется знать, вы обязаны как гендиректор. Что вы да что же, я должна за каждого сотрудника вообще полностью давать Это отчет? ваши проблемы, потому что несете ответственность за все. Вы генеральный директор. Почему понимаете? я должна знать, какой у нее брокер, с кем она занималась и так далее? Я же этого не должна знать. Я знаю, какие у нее услуги. Да. И я знаю прекрасно, что ну, Ну, сообщите мне, какие у нее услуги были. Ну, я не знаю, надо посмотреть по договору. Смотрите. Давайте мне договор. Так это мой договор. Вы свой возьмите и проконсультируйте меня, что было. Мои какие документы услуг... не тут. Покажите мне какие, договор, по которому услугам, какие каким услугам она хотела. Я вам отвечу. Какие услуги Договор мне дайте, я вам скажу. Да это мой договор, зачем я вам давать? Вот, пожалуйста, здесь все у вас есть. Вот в вашем экземпляре, даже не знакомы. Поищите там. Я вам просто предупрежу, наверное, что если сейчас вы не будете со мной разговаривать, мы вызовем полицию. Смешно? Да. Вы уверены? Угу. Вызывать? Вы мне должны сначала претензию предоставить, а потом уже... Я ничего вам не должен, чтобы вызвать полицию, я не должен претензию вам предоставить. Если я вижу нарушение, я вызываю полицию. Да вызывайте кого хотите. Давайте, знаете, как сделаем. Я сейчас позвоню своему адвокату, и вы с ним пообщаетесь. Звоните кого хотите, мы ну, вызываем полицию. Внимание! Произошло соединение со службой экстренного вызова полиции Москва. Обратите внимание, все разговоры записываются. Здравствуйте, помощник оперативного режима служба на полиции Петрова Черемова. Здравствуйте, мне нужен наряд полиции, желательно участковый, патрульно-постовой вообще не присылайте, а также сотрудника по борьбе с экономическими преступлениями. Что у вас Случилось э, следующее. Я представляю интересы своей доверительницы, которую обманули в центре, который оказывает э, какие-то консультационные услуги. Под предлогом устройства на работу заманивают сюда граждан, а потом эти граждане оказываются на бирже и теряют деньги. Плюс ко всему нарушение санитарного законодательства, налогового законодательства, отказ от представления документов. На данный момент вызывайте сюда сотрудника полиции, я вам только что сказал, если плохо слышите, дайте другого. Адрес вам назвать? Сейчас я вам скажу. Средний проспект Васильевского острова, дом 85. Что по этому адресу находится? Как эта Когда поедет сотрудник полиции, пускай мне наберет, я его сориентирую, как пройти. Да, и будем ждать здесь. Матвеев. Она вообще какая-то неадекватная, да? Просто вообще. Я откуда, откуда она взялась, я вообще не понимаю. Может, адвокат приедет быстрее? нет? Выключите, пожалуйста, и мы с вами нормально поговорим. Вызывайте, ругайтесь, номер телефона сейчас как расскажете. Вам мой номер телефона нужен? Да, интересно. Дайте вам свой там. А я сейчас другой, я же другой. Который его канале, который она пробьет в интернет и поймет, что ее ждет дальше. Давайте я свой дам. Господи, зачем меня пугает сейчас, я не понимаю. Раз вас отпугал, где-то. Ну, напишите мне заявление что вы любите очень служить. Старшина полиции Петрова, принимаете на себя жалобу о том, что вы повесили трубку, не закончив? Я сейчас переведу на начальника смены. Давайте. Здравствуйте. Жалоба на сотрудника полиции, вот, э, помощника вашего, видимо, Петрова. Она не закончила принимать э, от меня сообщение о преступлении, по моему мнению. Требовала от меня телефон, потом сказала, прошу дать телефон. Я говорю, что здесь посторонние лица, я не могу разгласить персональные данные свои. Она сказала, так, вы отказываетесь. Ну разве это отказ? Мне кажется, она не, не, не совсем владеет русским языком. Вот на нее жалоба. А потом повесила трубку. В общем, не приняла сообщение о преступлении. Вот так вот принимаете? Прослушивайте. А теперь у меня еще одна. Вот все-таки я хочу вызвать полицию. Алло, по адресу. Э, Где пом... а, смотрите, в общем, такая ситуация. Приехала уже Средний проспект, 85. Э, ну, типа то, ну, что она вот включила с нами договор. И мне не патрульная постовая нужна, мне нужен участковый либо сотрудник БЭПа. Хорошо, я тоже... Так я то же самое говорю, понятное дело, да. Значит, э, ну, вам уже объяснили, собственно, что нужно. Мне сейчас нужна информация. То, что претензию мы вам оставляем, это понятно. У вас будет 10 дней либо удовлетворить требования указанных претензий, либо отказать нам. А вот что касается информации, я имею право получить ее немедленно. Это что касается наличия кассового чека, потому что есть какой-то приходник непонятный, странный, давным-давно приходники, да, в принципе, приходники запрещены. Вот, должен быть кассовый чек. Мне нужен кассовый чек о том, что приняли у моей доверительницы 100 тысяч рублей. Вот. Э, и также мне нужна информация, как, какие услуги она получила, э, как вы подтверждаете оказание этих услуг, вот какие были, какой был брокер, каким образом попала моя клиентка устраивать на работу к вам и попала в итоге на биржу и так далее. Кто консультант в вашей организации? Они же не в офисе хранятся документы. самое сказал, все правильно, да. А вы э, точно адвокат? Допустим, а дальше. Нет, подождите, допустим, вы не уверены или что? А я перед вами отчитаться должен или что? Я вообще не знаю, я вот идентифицировать не могу по телефону, так, понимаете? А меня не надо идентифицировать, это, этого достаточно? Вы считаете, что нарушено ваше право? Меня идентифицировала директор организации, мы с вами просто беседуем, а вы сразу начинаете искрить. Искрить не надо. Если вы адвокат, нет ничего сложного представиться, нажать... Огорчес, а он ну, очень давит. Да что ты, черт побери, такое несешь? На самом деле, на давление... Если вы считаете, что ваши права нарушены, пожалуйста, обращайтесь в Роспотребнадзор, прокуратуру, суд и так далее. А прокуратура зачем? Что убили кого-то? Вы точно адвокат? Нет, а пускай вас смешат потом э, ваши коллеги, руководитель ваш вас будет смешить дальше. Вы говорите, гражданским надзором занимается прокуратура. А ну, то есть занимается гражданским надзором прокуратура, да, именно в ее обязанности. А вот ну, это... понимание, что уголовным занимается оба, и все. Вы сказали гражданским надзором, я просто первый раз это слышу, видимо, может быть, законодатель какой-то, я не знаю в том числе, да. Ну, в общем, э, коллегию назовете, мы просто, пускай вам там, как вы квалификационный экзамен сдали, я не знаю, в Питере сдавали? Да не надо спорить, номер да, реестр, скажите свой, свой, свой и все. Добавить. Номер в реестре, скажите. Я, мне, я не должен отчитываться перед вами, я вообще не понимаю, кто вы, не, не обязан вам этого и говорить. Не обязаны, да? Ну понятно, в общем, с вами все, но ну, а как, в общем, ладно. А вы про кто? Значит, здесь есть организация. А вы ну, сюда подъезжаете, я вам здесь на месте все объясню. Но ну, ну, он вот сейчас, я не понимаю, сейчас вызову полицию. А вы по телефону хотите вопрос сказать, учить, да, или что? Это все... Я, я хочу попытаться понять, насколько это важнее моей краши, которая сейчас, грубо говоря, думаю, а, от... То есть вы одни ставите выше других, я правильно? Представьтесь, пожалуйста, фамилия ваша и должность, звание. отлично. А ну, теперь, да. Галина Викторовна, а я вас жду здесь. Ну, да, это обычный журналист на самом деле, Матвеев какой-то. Приезжаете сюда ну, и уточняете. По моему мнению, здесь мошенничество, а также административное, нарушение административного законодательства. Поэтому я вас жду Ну, вот сейчас хочу спросить. Давай, давай так попробуем. Спасибо. не знала, понимаешь, она, она если бы она послала вот так вот, пришла бы, написала бы заявление, письменную претензию тоже предоставила. Если ей какие-то услуги не оказаны, то, конечно же, бы вернули. В чем проблема? Я не понимаю просто. Мы, ну, Сейчас устроим просто-напросто здесь журналистику мне какую-то. Это просто, ну, сидит меня пугает, давит на меня какой-то неадекват. Если честно. Это да. есть, то есть. Просто я бы предоставила сейчас эти документы, у меня эти документы хранятся не у меня, поэтому я не понимаю, что он сейчас от меня требует какой-то вообще ненормальный человек, если честно. Опа. Это уже оскорбление. Отлично. Глупый, тупой меня называют. Вот это поворот! Вообще просто жесть. Правда? У нас же все записано, мадам. Вы ну что? Ну ладно, хорошо. Смотрите, давайте я объясню вам такую Смотри. вещь. Во-первых, если ей не было указано, ой, не оказано консультационные услуги, да. она же могла просто прийти, написать заявление, либо предоставить претензию по возврату, правильно? Она звонила. Кому звонила она? Во-первых, Диана Валерьевна такая была. Ну, <laughs> Диана Геннадьевна есть, не Валерьевна. Геннадьевна, ну есть это, ладно. Так. а там Валерьевна написано? Написано Валерьевна, да. Возможно, она либо перепутала, либо она не знает даже... И Владислав Иванович. Есть такой? Да. Отлично. Так вот, с Владиславом Ивановичем диалог э, не получился. Потом вообще перестали с ней связываться. Она просила... А, кстати, Владислав Иванович предложил ей что сделать, когда на бирже все деньги, ну скажем так, сгорели, а, он предложил ей написать заявление на возврат этих денег с биржи. Поэтому у меня вопрос, а счет брокерский был открыт какой? Денежный или инвестиционные. Просто если денежные, то как бы никто ответственности не несет вообще. Понимаете, у меня вопросов много. С каким именно брокером, это я вам не могу сказать. У меня там полностью в личном кабинете должно быть написано. Вячеслав Иванович то наверняка все знает. Так вот я послушайте, я вам говорю. Это уже, я не знаю, там будет, будет она с ним разговаривать. Ее что именно не устраивает конкретно в, по договору именно с конституционных услугах? Что она не прошла эти занятия или что? Если она что-то не прошла, у нее спокойно может быть возврат по этой претензии. Это все также сравнится по документам, по нашим непосредственно, да, то есть сколько занятий и так далее. И, те, и та сумма, допустим, по которой она не прошла, она может спокойно ей вернуться. В чем сейчас проблема? Я не понимаю, зачем устроили здесь целое шоу? Это не шоу. Я вам объясню, что это такое. Это доказательная база для возможного суда. И пришли. Давайте сделаем так, значит. Сейчас приедет полиция. Так. Это все им объясним. Информацию вам предоставят только в письменном виде по поводу того, что является да или нет, сколько консультаций она прошла или нет. Вот, сейчас поставлю, когда уйдете. В смысле, когда уйдете? Забрать с собой. Ну, я поставлю, уже сейчас еще не собираюсь, конечно, даже еще полиция приедет. Нет, конечно. Сейчас мы посмотрим. Теперь еще и заперного заявителя, что ли? Да, ограничивать передвижение. То есть это уже статья еще одна. Не понял, Марк, кто ограничивает передвижение? Кто а ограничивает? Ну, вот. Я? Ну, пускают. Нет, подождите. Вы насчет чего? Насчет ручки? Нет. Нет, нам как... нас не пускают. Сейчас, сейчас, все, пусть. Не толкайте. Здравствуйте. Что можете сделать? Так, давайте пришли, в общем, журналисты.